На этот раз ликер каркаде цитрусовый. Напиток сей прост в изготовлении. У него хороший цвет, хорошая вкус ароматика. Ванилька чувствуется, нравится девушкам. Питки. Питки напиток. Как делается, смотрим.